Congratulations on becoming part of the Seren Network. Well done. This is a fantastic opportunity, so enjoy it. Seren students are amongst the brightest and the most talented in Wales. Over the next two years, you'll have the opportunity to shape your future. The things you learn now will influence your next steps and Seren will be a big part of that. Take advantage of every opportunity you're given as a Seren student whether that's attending workshops, the annual conference, or applying to be part of a Seren summer school. The Seren Network is a fantastic opportunity, so work hard, push yourself, and achieve something extraordinary. gafodd rhwydwedd seren i uh, lawnsio i ddatblygu er mwyn cefnogi'r disgyblion disgleiraf y flwyddyn 12 a 13 i geisio prifysgolion llaw dros y Deyrnas Unedig yn cynnwys Rhydychen a Chaergrawn. It's a fantastic program. It gives ch uh, children the opportunity to really explore subjects that they're interested in in depth and gets them ready for that university application or that interview. If you're a SEREN student, you will get an opportunity to attend information and guidance sessions. You get opportunities to attend certain masterclasses in subject-specific areas. There's opportunities to take part in site visits at universities as well. We also have summer schemes on offer. There were 16 Seren students who went out to Yale, fully funded it was just a great experience to be surrounded by 100 students in Yale, in a different country, and just learning about our passions. We attended lectures, seminars, uh, capstone projects, simulations. There was something going on every day. It's given them another experience and another opportunity at living in different parts of the world. They've made life, lifelong friends from 100 or more sort of countries around the world. It was amazing uh, to join the first cohort of Welsh students who are taking part in the Yale Global Scholars Programme. They were having a fantastic time, but working really, really hard. Dwi wir eisiau mynd nôl a wir eisiau byw yr holl brofiad am or oedd e just mor anhygoel. Being part of the YWGS programme was also, it is incredible. This opportunity is the best. So this summer we've invited 75 young people from all over Wales. They get a truly authentic experience of life in Oxford. So they'll be having lectures and seminars and tutorials with us. They'll be living in our bedrooms, they'll be eating in our dining hall. It will be very close to what life is like as an Oxford undergraduate. You get to see so much more uh, in a week here than you do one day an open day. So living in the college and eating in halls is just much more like an Oxford experience and you just get to learn so much while here. The aim is to demystify the place, try and strip away some of the myths they may have heard about the university and just show it as it is, which is as a friendly community where we share ideas and knowledge with each other. I think coming here and just seeing everyone and meeting like the lecturers and the tutors and everything, they're all so lovely and I think all our preconceptions have completely disappeared now so I think I'd be more than happy to apply here and given the experience I've had. I work with state school students, helping them if they decide to make an application to Oxford or Cambridge or any other top university, making sure they've got all the pieces together in order to show that application off as best as they can. It doesn't matter where you come from, it doesn't matter what background you are, what race, religion, you know, what size your feet are, what colour your hair is. It doesn't matter at all. Enw fi di e, Thomas Wood, dwi'n dod o Ynys Môn a dwi'n astudio peirianneg yng Nghaergrawnt. Dwi'n rili really ddiolchgar am rhywbeth seren oherwydd diolch i nhw dwi yma. Ges i'r arweiniad a nes i ddilyn ar arweiniad a rwan dwi yma. Mae'n brysur, um, na gyfadda bod yn brysur, ond dwi'n mwynhau gymaint. Sam, eiliad lle dwi ddim yn neud rhywbeth, dim jyst gwaith yn gymdeithasol, dwi'n cael gymaint o hwyl. I'm Stephen Hughes, I'm studying geography at Churchill College. For me, looking back, what Saren really did was it built my confidence um, and it just made the whole applications process seem a lot more um, real. Sarah is really good at just making you realise that you're capable of achieving something. Everybody I've met here I've gone really well with and you know everybody is in the same boat really everybody's got the same workload so it doesn't really matter where you come from. Hannah Abbas dwi a dwi'n astudio'r gyfraith yn King's Cambridge. Be mae Sarah yn wneud ydy maen nhw'n maen nhw'n gadael i chi gyfarfod pobl sydd efo'r un disgwyliadau chi, yr un um, yn, anelu am yr un pethau chi, a mae hynna mewn ffordd yn hybu chi i weithio'n galetach ac i anelu'n uwch, a dwi wedi cyfarfod lot o bobl drwy rhwydau Seren sydd wedi bod yn um, gefnogaeth ac yn help mawr i fi. I think Seren provides so many opportunities you cannot get anywhere else. I think any opportunity they give you, you need to just like, grab it by the hands and like run with it. Mae rhwydwedd Seren yn mynd rhoi cyfleon arbennig i chi. Um, yn ychwanegol i beth sy'n ymlaen yn y dosbarth. It's bringing together the brightest people in Wales, giving them the tools and the information that they need to make the best possible applications. So just you know, dive in, feet first, head first, and just take everything in and every opportunity that's a part of it. And really make the most out of what Seren can give you. Dwi, dwi mor falch nes i gymryd rhan yn Seren ac um, dwi, dwi ddim yn siŵr os fyswn i wedi plio neu hyd nod meddwl am wneud os fo ddim am seren. Well, I believe that Saren will encourage those students to aim high and give them the skills that they need to make really successful college applications to best institutions, whether they be in Wales, in the UK, or indeed across the globe.